problems we have in Uganda are done, originated from Museveni's palace and they are done by a small killing of mafias. Hmm. Omanyo Rumaro Kuko said, these people are like rapists, hmm. serial rapists. Hmm. After raping you, they kill you. I see. Kati Chaba Rumaro Kuko said, you know, you're Mkazi Bamu Kwa Sanobo Garubi Indiwe. Nadia Chivanuka. Eh, nebagoba embwa kati bakubirekamu bagoba embwa yobusiru kibunu wedidiivogotschoolbakola <laughs> ah, ivory is mm. band mm. younger fish if code mm. is given to school nokiroba nomutwe gwakyo nekiwa tebiwadde abaana bamasomero you are stupid because you encouraging this what if they test well Mhm. kati webeeranga ebyennyanja ebito biwooma mhm. abaana ne babulya bakitaabo mhm. nti ebyennyanja ebito ddadi biwooma nnyo <laughs> nokiraba nentwe yakyo direct obufishary nentwe yakyo kyogera byebirwanyisa ebyennyanja ayina enyota ziri wano ebalwanyisa eh. ebyennyanja ku myalo eh. what are you doing eh. museven says no landlord can evict a tenant from yesi kibanja yes, yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. Your Excellency. But if a landlord wants to sell his land, he consults the, the peasant, the tenant. Mm. What if the tenant has no money? We hear this, yes. this quota is And we also fast. have mm. a, a, a land fund that is in operation. I will give you people who have benefited by buying land in Uganda and who have gone to the land fund and be compensated. I have a list of them. which means in buganda the land fund is not properly utilized mm -hmm. is only those who know about it mm. and wanani baganda mm. how long are we going to defend these people ngafetiwalikebatuwa nti wesa continue defending you defending you defending you mm. nga gwe bajja ne bakulyako sente mm. gwe babalyako sente bo bajja ne bapa mafe tukiriningewo tuli mbizi embizi yakirininganga ecyumba ya nuwo how long are we going to pick <laughs> pigs in nuwa's ark of mailoland mailoland mm. is that I keep my some of the books I, I usually refer to mm. in my vehicle, which mm -hmm. is not around. Mm -hmm. My I move with my library, especially books I want to refer to immediately. Hmm. Museveni, after visiting, Museveni started the fight in land reform hmm. in 1989, hmm. and the Katikiro asemwogerere ganged up with the Mengo government to frustrate Museveni. Museveni identified the problem mm -hmm. in 1989. Mhm. But the problem with Museveni, you cannot tell a rich man that you don't know how to use your money. Of I cannot say that Museveni uses bad uh, political strategies mm. when he has clocked 35. Mugambo, Mugambo, Tamanikosa, Selling of Gutolina. Museveni creates problems for himself mm. because he's sure that he will solve them. Mm. Museveni appointed Nantaba as minister. Mm. It, Nantaba because what the president is not is not aware of over his hmm. all of the president all of the problems we have in uganda are hmm. done originated from Museveni's palace and they are done by small kings of mafias yes all of the problems, now everyone agrees with that what what what is causing the trouble mm -hmm. in 1928 mm -hmm. that it was realized that Baganda had reduced growing cotton. Mm -hmm. Bosoga had surpassed Buganda. Mm -hmm. The governor, Crawford, instituted a commission of inquiry and it came out with evidence. One, that the, the Baganda farmers mm -hmm. were this being were abandoning growing cotton because mm -hmm. of the system. when a person group produced 10 sacks of cotton, which was not easy, mm. the land owner mm. could take mm. five. Mm. Could take a five. Mm. So this man did not see the fruits of his sweat. sweat. Mm. Two, Mvujo. Mvujo is kind in mm. payment. Mm. So the governor came up with the two solutions. Mm. One, no land road could evict a tenant. Mm. without the consent of the governor. It was mm. impossible. Mm. Where could one get the governor? Because the governor was aware mm. that the churches, the Anglican church, own is land, is the mm. land road. Mm. The Catholic church is the land road. Mm. The Muslims is through police, mm. uh, eh, eh, achieving mm. land road. And the one southern land roads. And the Kabaka mm. is the land road. Mm. Plus these institutions that mengo has grabbed mm. kakati governor yategeera mm. nti nobody in buganda can be fair in this case of land mm -hmm. because they had divided buganda into two groups mm. the surfs and the landlords I see. and the surfs had protested they did not create a riot against landlords mm -hmm. but they stopped growing cotton mm -hmm. which have attracted the attention of the governor I see. So the second one was Envujo that was being paid in kind mm. was commercialized into 80 shillings. Shilling munana. Polida. Umaka, irrespective of the size of the chibani. Kakati a problem eriwo tine Museveni kimukwatiramu. Museveni naye yagula ettaka ekisozi. Besigye n'agula ettaka. nani baganda that's why museveni cannot take the position of the, the governor why he fears these formidable forces he fears to antagonize the churches he fears to antagonize the landlords he fears to antagonize the soldiers who have also acquired land in buganda of under course. the same conditions mm -hmm. on addition to the traditional land roads, mm -hmm. the 1000 mm -hmm. the churches the muslims mm -hmm. we have the kabaka mm we have now had other landlords who are not baganda who have taken advantage so mm -hmm. now it is it becomes a national issue yes. that's why Museveni want to throw it to parliament no it is not the law which is inadequate mm -hmm. what did the governor do the governor decreed we can say the governor now Museveni cannot decree mm -hmm. but their areas mm -hmm. Museveni says no landlord can evict a tenant from his chibanja. Mm. Yes, your excellency. But if a landlord wants to sell his land, he consults the, the peasant, the tenant. Mm. What if the tenant has no money? We hear the yes. quota is And we also fund. have mm. a, a, a land fund that is in operation. I will give you people who have benefited by buying land in Uganda and who have gone to the land fund and be compensated. I have a list of them. Which means in Uganda the land fund is not properly utilized. Mm -hmm. It's only those who know about it. Mm. And who are none in Uganda. Of course. So a none in Uganda can easily buy. And I'm just buy. learning it from a you. A none in Uganda can easily mm. buy mm. a village get a land title sell it to government mm. at a high price i see why is this land fund not publicized in uganda in uganda mm. because if the land fund is publicized in uganda mm. we would just say any land road who feels that he is tired of rearing peasants mm. can come to government we give ye government value mm. and we give you money you surrender the land title to government mm. the question would be this is not nationalization mm -hmm. because in other countries they have opted for nationalization mm -hmm. museveni cannot afford nationalization mm -hmm. when the indians are coming back for their assets i see so the, this inducement mm. Hmm. That a person, a, a man who has land like me, hmm. who has peasants, hmm. for us we fear to chase peasants because hmm. in my village there are hmm. witches. Hmm. Bakuluganufa. The squatters. The squatters, hmm. Bakuta. Hmm. Hmm. Kakati, hmm. biri mumpiji muno ne wakiso thats why the protein mpiji eri ku milioni bisatu ne muluweeru ngente bwe ziva eringa bwe twasomanga eboswana tumukunde used to do it yusu buy cheap cows mm. nazitwaleka nga nazi feed nga nazitunda wano they want milk to come here but mm. who will buy this milk you evict baganda tenant who are here abakolaubusinesyabwe muzitutte hmm. ate mubevikitinze kakati you don't need a law what you need are you, are you attended a meeting mm. where President Museveni, during the Commonwealth meeting, made uh, the then Prime Minister, British Prime Minister Gordon Brown. Mm. He raised the issue. Mm. Gordon Brown told him, mm. we cannot give you a fund specifically for buying land mm. from land road. Mm -hmm. Because Museveni argued you created this problem for us, we don't have money. Mm. Gordon Brown said, mm. if we start solving Uganda's problems. We had so many colonies which have been dragged mm. in many battles I and see. Britain will not have that money. Mm-hmm. What we can do, we can include, give you money through biological, uh, bilateral by arrangement mm. and use the money to compensate. I, I think this could be the one, mm. the money. Mm. We have oil resources that being uh, being plundered and wasted here mm. today. Mm. Why don't we have a fund? Because it can work this way mm. the peasants will say as long as we have this fund where those who are tired of rearing peasants can come and get money mm. then nobody can evict a tenant because instead of oh, you, you, you want money now mm. what if we say that we have created a fund mm. for cattle to buy cattle from cattle farmers they came. Mm. That anybody who believes that for him, if you say no cow shall be sold before delivery. Mm. webatezaddetetundibwa mm. so that we make sure nti we maintain a large stock mm. in our country mm. we can create a fund noga gwayina ente yeggwako gyoyagala okutunda mm. jangu mu gavumenti tugigule mm. fetugiteeke ku faamu yaffe instead of selling ente eno eyeggwako hmm. kubanga bali zitunda nga baavu hmm. omuntu natunda ente yeggwako lwabwavu mubbi nagitunda kati if you want to stop cattle safety you can see a person who wants to sell his cow before maturity can come to government netukuwa sente fetugiteeka kuki you solve the issue hmm. secondly if you have a, a fund that a person who want to sell his coffee mm. before it matures omanye nti mu byalo batunda ebimuli n'emiyembe bagitundako ebiakwata bimuli kakatimulisa nebimulisa n'atwala disiranaryovo mm. state intervention mm. in epresident economical cowers mm. kakati singa tugamba nti ebyenyanja mbagamba bulijjo ti two mistakes about fish younger fish the congolese want younger fish amakalabu but they don't want fish from lake victoria kubanga liver congo mulimu obwenyanja bwali bukulanga nsonzi hmm. naye misota era bwosanga ejuba bwebusanga luddawo hmm. kakati the congolese wanti tirapia what do you do yanga tirapia hmm. encourage private farmers of fish bazitunde bainjanja byabwe nga biki nga bito you come balemebijjaeem when somebody is fishing lok your Mm. loco the, the container the, mm. the, the refrigerated lorry mm. stamp it that this man is coming from his farm mm. and he crosses the body mm. don't spend money on fighting younger fish on a rate mm -hmm. the amount of money you are using why don't you invest private farmers. private farmers i see like this man sekalala mm. emagiji mm. aina kubanga ebyenyanja biryako kalimbwe wankoko mm. ebyenyanja birya byenda byankoko mm-hmm. kakati yayina mm. instead of spending soldiers who to be doing uh, uh, you put them on erek to mm. fight envuba embi envuba embi you keep a battalion on erek when what's the solution envuba embi evudde ku ki envuba embi evudde ku demand eri ekongo nti abakongo bagala byannyanja biki ate bwe bamala nze wembasekerera Mm. this is why i cannot work with the government again mm. no i want to, to research, i want my research mm. look if in order mm. to stop picking poaching on ivory mm. no elephant mm. any ivory uh, any ivory found with the poachers is burnt mm -hmm. it's not taken it's burnt i see once is confiscated is bad kakati otunuli abasajja bano abasibi abali mu kulwanyisa ebyenyanja hmm. bwe bakwata ebyenyanja ebituuka babiwa amasomero hmm. it means ther edible <laughs> naye busiru kibuno ivory ah, hmm. is band younger fish if code is given to school nokiraba nomutwe gwakyo nekiva tobiwadde abaana bamasomero mm-hmm. kati webeeranga ebyenyanja ebito biwooma mm. abaana ne babulya bakitaabo mm. nti ebyenyanja ebito ddadi biwooma nnyo nokiraba <laughs> nentwe yakyo directofishary nentwe yakyo kyogera mu byebirwanyisa ebyenyanja ayina enyota ziri wano nebalwanyisa eh. ebyenyanja ku myalo eh. what are you doing eh. because if it is a band oyitaogamba abaana bwe nobaga nti bane temubba enva zino ku makyanzi zitaddemu obutwa hmm. ne muziry ate ku mawulu <laughs> bategere ekyobutwa oliyimba kubanga ezirimu obuto bwaliyenjiwenayebuzibawakumawulu eh, era kakubuulire hmm. why should people mm. government spend the money mbwe mm. tugenda okulaba abasajja abalimu emwanyi ezange zizi ba mutayimbwa mu mutwe kuba yiwa stupid leka omulimi atwale emwanyi ku stoowa bazigobe abalimi bonna nebategeeranaye bano amagezi ge bakola nti mm. baziyiwe mm. bafune short production emwanyi eri ayiwamutenyimbwa mutwe kisajja gwe nkuttire ewange mm. kuba bana abantu purezidenti ye bwaba akola ebintu bino tamanyi nti bano bafere Museveni believes in honesty. Omuntu atali mufere bamubanyo. Kakati ruo. Odi otia posti banka noji wako sasa nye sente zemeri. E ina branche zimeka. Mba ine motoka. Anti ina branche zimeka. Ina buli univani. Eji atuwa na nisemi. Pake chesi zili ruda wa. Na mabaru wa gali ruda wa. Na mabaru wa gali Mabaru wa gali ruda wa. It's not there. Hmm. Even if, because normally, bwobanga kwa akaunti yange ninakoloni. Mm. ne bakusasula nenziisa ku akawunti yange bazikwatirako hmm. kakati sente za gavumenti zebaleesa abantu okulya hmm. kubanga ina amabanja ye nabanja ali waggulu eno abayiso bamukutte hmm. ne media gyebawase no i smash your head I see. I protect because for me when somebody forces me to, to tell the, the lies mm. I feel like somebody is sodomizing my head. I see. I see it as a political homosexual, homosexuality. Mm. That somebody can direct me to tell lies, whether giving me money or not, give me money to tell you, and you correct the mistake. Mm -hmm. kakati bwe baali baagala okubba sente z'obugaali mm -hmm. they used ekadairi in india I see. not going through the official that we are manufacturing mm. bicycles mm. not Raja, not hero Yale. not rale <laughs> but they identified a day day even here around narukoro this sentiment was called yes ulira mm. museveni uli mutufu mm. the present brought mm. a man who was making bicycles mm. and they told him that the man assembles mm. near ejo yoyogedde museveni nabaga nti even if this man uses water our water abazikoledde one where the bicycles where is the assembling mm -hmm. factory of bicycles we, we, that Museveni encouraged mm. the man was given land in Narukorongo ziliwa etaka yalizunda danatema atenzo musanga nga ali musumbusa because there is no monitoring so when they wanted to steal bicycles they use Kadeji Day. Mm. When they wanted to steal money for Katosi Road, intended for Katosi Road, mm. that the first that created the trap for for for Bianda mm. and the banker up. Overland in a book, but maybe under a nature. Oh, can of Akaka come a new vision? Kakwa arrest Bianda. Why don't they? Akasaja Kukadi is to the Yumukato. But you can't. abantu bali kayola tekali kamanyi nti muvision kali vamu mm -hmm. bajja kakwateku famu yako mm-hmm. bajitunde kasasula ebyandala sente zamugendamu kakati kwolwo bakosa housing finance have you ever seen housing finance involving in financing road construction no. ne bazibba mm. egaali kadeideyi eh. eh eyagwedda when hmm. they wanted mm. to steal money mm. on the construction of workers house mm. baleta alcon alleging that alcon is a canyon company mm -hmm. when the, the then secretary secretary of national security fund sekono mm. challenged them mm. and acquired a team of lawyers mm. one of them was kiba kize attorney general mm. and they found out that they were losing the case mm. because This, they had perused through the registration of companies in Kenya mm. and Alcon was nowhere. Mm. Sek Sekono najja ku bod ku bod mm. wanudde ekiwanuka lupe oyo ekiwanuka oyo omukazi wanudde bajja kutunda ebintu amtering you because for me ihave seen changes when i read my book i wrote in 211 mm. i predict the zumas problems mm-hmm. and i suggest yes mm-hmm. i said that when you look at the situation as it is, mm. even leaders who have surrendered the power willingly mm. have been are subjected to humiliation. Why? Mm. He, look at Nabanja. Mm -hmm. Nabanja, within a very short time, mm. is a household name. Nesele babade bazisaza Nabanja, nabagaza Museveni. Mm. Nabanja is more known than Coca-Cola. Now. Within a very short time. In Uganda? Yes. Mm. I remember Kiyonga. Mm. When Kiyonga also was the uh, secretary mm. the, was the minister of finance, mm. all of the overseas used to be called Kiyonga. Crispus. Hey. Eh. remember that I remember name? during a minister time, Kiyonga. when I mean alleged that mm. the then minister of health, mm. Wakweya, had stolen government money. Mm. Every chief in the village was called Wakweya. Mm. <laughs> then there is a man, a General Blair, uh, hey. Eh. who came to appeal for the release of a man wote ambao tuamini mm. the white pumpkin mm. was called Blair mm. I mean it claimed that Blair went to him when he was drunk mm. so in my village mm. the beer became Blair mm. mpayo ku Blair kakati nabanja within a very short time Kati. is the household name why wamunabanja it means mm. that if nabanja had come in another government mm. this this government would be the former leaders would be in trouble mm -hmm. do you understand what i'm explaining i'm, I'm trying to that if Nabanj, mm. if we had a change of government where Museveni's government was removed was defeated mm. and the new government came with the policy Nabanja is army mm. within a very short time mm. this government the, the new government would be popular mm -hmm. Museveni would be in trouble i see because Nabanja is not using additional funds mm. Nabanja is not highly educated, mm. but Nabanja has is killing what we call political inertia. Nti atake do wupi webukolachi. Webuli. Ere nduru zifuze. This would mean this, this, this would send this is a wake up call for President Museveni. No timba. Nti. Mm. abantu bakyakwagala hmm. naye eh, ababbi bano bebetaage museveni fisha woman hmm. within a very short time because is touching ekiwundu wekiri hmm. is tackling corruption abantu bakoze eki ekyo kyekiri ku bakulembeze kyebalina okumanya nti levi patrick mwana wasa bwe yajja yataninga ya using anti-corruption crusade against ichi mm. haba nebakuwa munduru mm. sente mzikomyeo sente baziba mm. ama yumba kabe mkatu na wani kuchivira i see haba bie nyomo haba bie nyanja haba bie chwa msajan government investigations mm. allegations akachipo enduru zivuga i see chobela ba bobby wine bobby wine came from nowhere mm. bobby wine bwe bamuvuma oyo muyimbi oyo mm. muyayi mm. kakati kano kanachewala yonole singishi museveni kutujivuha mm. nga yaka yaka tetejakaakabewo kuwanika advise if you have been a minister a minister's lord mm. is to advise the president of course i will advise the president to protect the constitution and help me god kati if you have failed as a minister mm. when you are close you attend cabinet are you going to <laughs> advise the president when you are in a peripheral job <laughs> no tubakubireko mungalo bakalulu kulutu wabo you would respect your heads and go home. I see. Because mm. a woman mm. who has failed to influence her husband, mm. or to impress her husband, mm. will in, in, when he's still in marriage, mm. is he going to do it when he's away? No. Ministers who are attend cabinet meetings like Karolo Kurutu, mm. how could they adv- accept to be advisors? Imagine. When initially mm. it was your role at Cruz Range, grave. I see. Kakati chikupola mazina kano kweka yu. Mm. Because, mm. as press secretary and spokesperson of the president, mm. I was the high ranking advisor mm. of the president on media. At close range. Kakati wa chiba chini nemiye, mm. atemfuka ati advisor on media. In the presidential office. How? Oh, uh, mm. omuli ogulemye okugisa ekintu nga mm. gukirinaanyi mm. kakati ate okyongezayo bwongeza what mm. but these people don't understand so, so let's conclude on this matter of land eh. ebintu bino bigenda kuggwerantinti museveni is not addressing the real issue mm. has been made to believe mm. that the question is mairo land mm -hmm. what about the bafere who sell mm. air mm -hmm. who forge titles not on mairo land and the, Two. These, these titles come yes. from official Two Why is it spaces? they created a special desk mm. or court for land cases? Mm. Why are they not moving? Three, mm. what's the problem? As I've told you, mm. that the people from Western Uganda mm. are hmm. selling small pieces of land to, and to, getting, to buy large chunks in yes. Uganda. Uh, two, mm. they want to establish farms near to reduce costs because how much money do you use to transport to, to, from Mumbalala? And of course, transport milk, yes. a cup of milk that the costs a thousand. Two, mm. The other, pro- another important thing, mm. this village where we are calling this interview, mm. many of uh, people mm. who hmm. came here, they settled here, mm. had been living mm. where they constructed the new airport mm -hmm. they were adequately compensated mm -hmm. and they left mm -hmm. the problem in uganda mm -hmm. is that these people who are buying land mm -hmm. don't buy it for development mm -hmm. that i'm buying a plot to construct a house mm -hmm. they buy villages mm -hmm. divide them into small pieces mm -hmm. and it is sale mm Yes. Which means they, they, they must use monkey tricks company trick. to avoid the adequate compensation mm. for the peasant. They go to court mm. and the judges, what will the law mm. stop the judges, the corrupt judges, mm. to pass to evict tenants? I At see. the time, mm. tenants, bona fide tenants, mm. are, are, are classified mm. as squatters yes. in order to evict them mm. because the law does not protect them. Mm. Two, land cases are hey, fixed. Wama, hey. you say that, that, that big difference hey. between a small land owner hey. and a squatter. Yes. They normally say those are squatters. Constitution ya kugamu. Constitution, the constitution hmm. states mm. any person mm. who was found sitting on the land mm. 20, 12 years before the constitution of 1995 was promulgated mm. is a, a bona fide tenant. I see. kakati bano abasenze bwe bagenda mu kooti hmm. baloya babafuula basquoters abalamuzi ne balya sente baloya bapuwa babagula abagagga bamanyi okudya ne bagamba ni katugenda kusiba kyalo hmm. then they, they face the village well mm. whoever cas the the sengenge mm. to get access to water mm. is arrested by the police charged with malicial damage of property mm. and the corrupt judges mm. sentenced them to years mm. kakati bamala okujjamu baringiriters mwenabafotola mm. abalala bwe bajja bafuna kotyota zero destruction mm. zero destruction nakuba amayumba gonna nagajjawo olaba kuba kyaki bakuba amayumba gonna ne bagajjawo even if you go to court mm. where will the evaluation the house has been the visibility mm. ledio musoni atugambe nti ajogoba abantu muntaku abasenze zebava obumwerwaneko hmm. olabe embwenjizi olabe emitayimbwa tmekulinda teeka nkugambye eteeka teeka <laughs> si ye yisu eh. museveni appointed nantaba nantaba hmm. bamulemesa hmm. to the extent tibali bagati yasoma bwekyabalema nantaba bamuwabira mu court for flouting court cases yatandika n'omusala gwe ne bagukwatirayo who had up ti nantaba i see let us have a debate on this mm. the problem these people have nga kano akakiiko ka buganda hmm. some people are waiting for museveni abaka ba palamenti abawe sente hmm. to support the law hmm. naye nga bwana amala obowa sente nga bagamba museveni yabbye ettaka olwo fe abatalidde tumudifending abalidde sente tebogera mbufe tujje doesnt have a job which job are you talking about doesnt have a car which car are you talking about is it mine is it in my name eh? No! This is a fascinating tool. Mm, mm, mm, What happened to the findings of the Bamgemereire Commission? The Bamgemereire is a lawyer. A lawyer is a judge. A judge cannot implicate fellow judges. I see. I cannot rely on Bamgemereire's report. Mm-hmm. No. I cannot because he has... You see? mm. a, politi a political science like me mm. when i have a problem mm. i look at it from a political point of view hmm. nti mm. a government must not snatch from the population i see government eba byabantu hmm. eh, neba tax hmm. neba enyama neba ki nti abantu babasigalebasirevesi bano bebabawa sente bajja tuwa nekipande wechageti bipande tugo tulibasha <laughs> una tujja nanyini basha fayagala tufula ba makanika bi agala tufula ba konda kitabi mm. agala kutufula kubanga a process works for itself tf we are going to have buses mm. yes as an oil producer we must depend on cheap diesel mm. kakati gwe taxi kenya bazi we miaka age stop them where they are coming from ne boda boda bwe ziri mm. if you are not going to have boda borders in the future stop them from coming mm. ne boda boda ampama tozijjako omusolo ane bagaa tuzikuta okwata zaani abantu bajja kwekyawa why is a contradiction amawanga mm. japan lyeggwanga tokyo kyekibuga ekyali kisinga mu bodaboda temukyali bajja bazifezinga ki and to make them expensive mm. kati bodaboda bano abaana zebalina si bwe buno mm. no naye oyo minisita wa kampala yagamba bodaboda zipoluti the air in kampala hmm. ate musababu ziwasula yoki hmm. <laughs> nomulaba <laughs> naye mukazi gubasomaki wasoma kabini whatebuvu aminister tolison eh. namubuuza nti if bodaboda zipoluting the air hmm. and the air is moving isonfix what about mukwanos factory tupime pollution gweteka mukampala nga yagala zive mu oyo bajja kibuga kati oyo bamuyola kibuga kansala wekibuga hawkanyolimuvekansala fulo mukibuga kamwe minisita obukampala bukabawo byakola <laughs> tosobola ebyo byayogera Eh? <laughs> so no. I'm, just, I'm just realizing ekintu kino muzeeyo ekyettaka kigenda eh. kutwala ensi eno anti kyebagenda omukola hmm. nti ababaka ba palamenti bagenda mulyako sente hmm. etteeka liyite hmm. kakati bwenayita abaganda bagezi abaganda bakuleka n'okiyisa naye ngaobusungu bwe bataddewo olabe kakati bwanamala odiisa bali bawadde sente ffe baatawa ajja kutusuubira tujje tukifendinge ffe bakuba amayumba gaffe ffe abasula mu byalo kubanga bo balowooza nti ffe tetulya sente myani mm. kanot defend nebwompa sente mmanya ekitagenda kukola amin did exactly the same mm. in 1975 amin abolish mairoland when he left kyaddewo buzi kubaga akati gweboga nti mm. ebusoga bikajjo nti bamidomeni omuntu yalibadde yetwalira bali abamanufacturers abakola sukaali bebaligambye nti tetusobola kugula bikajjo mm. naye abasobola okugula ebikajjo bebingi okubituleetera nga bwogamba nti owendebeemu mm. tasobola kuexportinga mwanyi bweru naye walina okubaawo store naye bano kyebakola mm. bagenda mu bayindi eri ngaoyingira amabira ya mutabani we mm. how long are we going to defend these people nga fe tewaleke batuwa we shall continue defending you defending you defending you mm. nga gwe bajja ne bakulyako sente mm. gwe babalyako sente bo bajja ne bapa mafe tukiriningewo tuli mbizi embizi yakirininganga ekyumba ya nuwo how long are we going to pig pigs in nuwa's ark